A gente acha muito importante uh, fazer mais vínculos, mais relações com os movimentos sociais do mundo, né? Occupy é um movimento bem em, em vários países, eh, na Europa, nos Estados Unidos, sobretudo. A gente está querendo muito falar, aprender, fazer encontros com os povos de outros países e, sobretudo, do, do sul global. A gente acha muito importante uh, fazer mais trocas de ideia e aprender coisas de como estão fazendo as coisas aqui. Então, agora a gente sabe que tem vários processos globais relacionados como Rio mais 20. A gente está aqui para aprender disso. Um, eu, antes de, de, estar aqui, não sabia muito isso. Na verdade, as pessoas lá no Occupy Londres não sabem muito o, o que é, é o Rio Mais 20. Muita gente nem sabe o é que é o Fórum Social. Então, eu estando aqui é uma, uma oportunidade de aprender falar, para depois voltar lá e falar com o pessoal sobre o processo aqui e tratar de organizar juntos. Então a gente está muito animado de estar aqui, de aprender e, sobretudo, de conhecer os movimentos do, sociais aqui e trocar de ideias, de experiências.